kusonyiwa mutego mwana n'omuzzukulu ejjogo lyo ne bali kumalamu basonyiwa naye tebeerabirabasonyiwa muganda tasonyiwa eh? omuganda tasonyiwa okutegula omanyi kyekitegeeza ah. kakati mumulebi bano abasekereza abaagala emmere omuntu omwafa naye anyiiga nebakujono nebakanyuka yo natwala 5 billioni nagula ekizimbe gwembwa nebakanyuka kasasira ajagendayo mwani mulozi atajagenda kwata kwenkala nenkunyweza amanyo tegavaamu <laughs> kakati ebyandala omulaba nti byandala kakati naye isbite mukasa muluuli pulisi nemugamba mukasa muluuli ekisabo kyentebe nga tikiina kukamiraze naki mukasa muluuli natuula ne banna abayita bantu the zerodian company yali ena technology hmm. nga bwoba oli five miles away from entebe international airport hmm. kamera eraga ekiri mu mmotoka yo ah! nalowooza nti kintu kyekituufu befuula ne bawandika minority report nti mubbi era kampuni gyaleese erimu baterolisiti mukasa muluuli ne bagoba embwa ne bagijja mu security ne bateekayo kaloola okulutu naye omanye eh, kampuni ya supplyinga yaliseka nyolya olunaku lumu ku kabangali eh? kabangali zijja kubeerawo wona as, as we democratize mm. kuba zimbalabo mm. nti bagenda ne bagamba program kuba bwanu is not government policy is not the president's policy gwe bajja ne bakulimba nga njiggalawo bwojja ku tv ne bakulimba nga tv onjiggalawo kubanga nze am i paid have an alternative kakati gwe ruzinga mm. kubanga bo kati batya ekintu kyebasinga okutya kyebagamba president this man incites people president yabaga no that man helps you he comes the, the, the population singa saaliwo nga buli aliwo abayinsayitingira mm. ensi yabatamwa nti omusajja omugaggafugge nakuba butoda nagijjawo naye nga abaana baabwe abaavu tabatutte ku faamu yekamamata nazireta seven obujozi bwe nalita basi zepayoniya amafuta gemunyolene kamalo kugwayo nazi parkinga enambole atwale enambole nga sitting tenant tika tugenda enambole je tutadaba lwa dulu nanu tutwala enambole when we hear enambole what what the occurs into you, what dawns into your head means massive omuntu baganti nagenda enambole njeri yo mukode enambole okubali abantu chikubi Baba yes omuntu baganti kuba enambole kitegeza you must even go ale kati enambole tebaba twala yaba lwadde lwaki tebatwala ku mukaaga wewagula nga tusasula n'okusasula bagala kubba namboli namboli tusikoya mairoland nekyapa tebakirina oli yali apanza atwaleyo abalwadde amalirizeagamatwa ate nekyokuli kyebali balina mwai temukimanyi bagala nnyo okuwamba ekisaawe kyenakivuba ekyo okukibbako oyo omwana temulowooza nti omwana sente zamubula hmm. hmm, hmm. sente za ziina mpitirivu nnyo eh, eh. kakati yeif you don't have nga liigi ziddawo nowamba namboole the pressure will be on unachevuko. Two. Ngapi naba kubya mukalango. Ndi akedi tetu zigula u. Tuziwambe kubana nyinizo. Banka zafi. Kakati kitegeza nti. Era iti apulaji tunachevuko. Deny this young man in money. Nga akedi yozigade u. Kakati atuoli okumuga inti chumulemi. Usha compensate him chinumula la chituwali. Ningo chituwala gui. Na abana bani bazukuru wali safe. okitwala kyangu naye abaana bone kwega abantu bajja kutambulanga mubutambuzi bagenda mukanisa basabe bagenda mumizikiti nga mubajoga is that what you think nti bwe mutuula wansi ne bakazi bammwe n'abaana bammwe you think in this nti fe tujja kukeera nga ku mizikiti tusaale nga mugobe abantu mu ttaka mubumusiba sengenge eyaawa eh, natulira omuserikale wa polisi wenti nemugaa nti oli musiru hmm. kati akasajja ako kavuma <laughs> ngate ngali ku mulimu gwe nomugamba nti oli mm. musiru yagenda eh. batema payini wa myaka makumi asatu mm. abantu ne bamutema mupolisi najja n'amayinja ke manye mayinja mayinja gabika obusiru mm. bobusiru pafumu uniform pafumu <laughs> nibo batonabye ne bweyambala uniform obusiru bwekusigalamu omupolisi nagamba where are these bad people this must be mad people why do you wait 30 years to invade somebody's forest where where are you nemuga you were stupid you were an idiot mwago oliya gobo musajja ono nagenda yina abaleka in 30 years abana bene bakula ne bababulya nti awo wali wammwe this is what you are complaining for you you thought nti obakobi obakanyuza eri these people era ze mothers ze mulaba omwana ali ku street ayingidde amaja ayingidde ngaakubattula kubagiwa the problem mm. nti ngabana ba buganda land board abajja mbuyina yika tano mpako satu aa ah, ah, bwemba neina yika tano mm. lwaki nkuwaka ebbiri yemirundi yayina yika tano zonna nazigabira abaana agenzeeyo emmere bwekubula olaga mutoyi bwenkukwata bwe nenkukwatira ewange owedde there is no how I give you should not to divide my land. I kept this land with a lot of temptations. The other man divided the same five acres into his children. Have you gone there? Okay, mbu, mbu, tukabane, ukabane nani, wengukwatia wekugwera. So, mbabuya ne mbagamba, where did we start? Ntitolowoza ntifamile yangeli disorganize it. It is an open venting of anger. nange nentuka ekiseera nga sirina kyabbakola batandika okusasana eh, yes kubanga era katonda bwe yali agezesa gundi omusajja wamwitaani aron aron we yateekawo n'amwafuwaza n'akolaki naye venjuwale yali atesitinga komitimenti ye hmm. bwemunaaba mujooga abantu thats wy ayisa akatabo kange nkale soomu mu mmotoka ngenda kubawako kopikopi nti taimu yange gyenfuna bano abaggalawo yenyamba nnyo nawandisa akatabo kange nti how akaso politics has rund nations drawing examples from rwanda burwanda southern sudan uganda ne kenya ne, ne, ne uganda tuteriyo nti akazu okulowooza nti tusobola okuzimba akazu akazu normally comes when you feel nti abantu bonna abalabe bamu mbakubye ne baggwawo nti abakutu balowooza nti abatuuse tubagobye badduse mukazuguzu ku myaka gyabiri after the, the, the, the, the, the departure of the hutus what happened the, the hutus started looking at themselves critically yes we speak the same hutu language but where, where do we come from the northern hutus became more hutus because the, the, the time when the Hutu, they were fighting the Hutus, did not have time to look after their noses, to examine their noses, the way they speak Chinyarwanda. Eh, Echadiyajariji. Abakutu wa msabuza ni Rwanda. Befula abakutu. Ngana abachori. Abe guru. Waliweja ulo wakati wabachori yao. Mm. Na abachukuyu waliwabe ikiyambu na abe nyeri. abatubatwalira wamu nkubulya kinyata java hmm. ekiyambu abakikuyu banjawulo why they all kikuyus abaganda we are left aside netufunamu abakristayo nabakatuliki entalo zeddiini the more you decimate the opponent nemwe kakati bantu balowooza nti bibiina tubimaze abo naba bobi waidi baffe baani baffe mafiya he katusola gwe tujoga alagawa gwe mujoga alagawa ee eh, bwetuma nomungi woko ati atana alakawo era ojja kujja atufukamirire era tujja kujjako pulogulamu ze era tujja kukolaki but me i vent out my children have vented out my wife vent out but what about others who fear to vent out bajatulikiraomu basirise thats why i say mm. that uh, when i predict ten things i see eight i'm happy with what the president is doing now to call his people and prevail over them. I do not arrest this man. This man is a messenger who is coming in the society. He's telling you what will happen. I'm happy. Bagine mm. mwamukwata mujeke ebyuma akole kino abaga no. Ono musajja ayamba mu. Kitugenda mtu ala mukoti. Tebasola genda. Let me tell you. Kakati sikugamye nti omwana wange ekimukoze ebyo nenyina nekimukoze ebyo. nti bayina anga open eh, eh, baga nti ona gentleman ayagala nnyo abantu bano ffe katuveyo tubalage openly kani anybodyringi mi nti mutani wolwaki ali wabobi wayi neba mukazi wolwaki yagenda kan anybodyringi mi you know the answer before you did it my family was united ne mama wange yaŋŋamba nti singa tewagenda wa mukamawo oyo singa amagulu gange ngalina dinaka upayfulitis nyoko okugamba ntweyo push na chamu meeting na kugira na linka yote nkati hmm? yes when they took at us kadirochi mama gamandi singa tu wagenda wa mkama we amaguru nani ni muganda ati ya kununula lwaki kwetofu ya baganda bano nesanga samba e wafenga nyako ya fude mkuba nsamba emigeji mutirawu huh? the only muganda who condemned ogundi violence kumama wangu yali rwanga yabaga nti owamwe nga temutanga wagundi wakoni kozi nintu yakumbukatwala poloti yange nali nkata omanyi bayibuli egamba omu yalita munne nze nakasajja mm. bayibuli bwegamba omu yalita munne bayibuli egamba nze nakasajja ako omu yalita munne mugisome mugyetegereze kakati nkubuulira nti abaana abange bokkasibise bebavintinga anga where do you, why, uh, how do you explain this contradiction mm. where the president's younger brother he is contesting openly with the Kutesa's daughter oh. is there no internal mechanism you think it is a joke as you talk about my children who are crossing to Bobby Wine a younger brother of the president eh. nga muwala wa kutesa yafumba wafende muhozi mm. hey. Eh. oli avuganya na mukama mwana we i don't believe nti the, the president is younger brother is interested in okuwangula he got an opportunity yavana walala is protesting tumukubuuze gwe lwaki ovuganya ono nti nange siina kyendya yes if you want to solve a problem create a contradiction anybody who goes to them mm. kutesa and the president younger brother to ask them want to step down you get an opportunity ono mulenzi agenda kufuna opportunity ateza abaana abo abavubuka baganda ba president mbaagala nnyo waayi hmm. musisi yakuba omwana yafuna akamotoka ake walangira emotoka mukyajjukira waawo nga kugadanisete hmm. n'ateekawo ne vice president najja hmm. musisi yakakuba abakuba kange singa semulamu eh. ate nga kalimukumenyaoyo omwana baali bamuprovokinga oyo omwana kyogamba yaze okuvuganya ah, n'omulala kubanga kyembagambako hmm. ntweyapusi byakola hmm. nono mujoze nyo oyo omubbi awunya nakano kano kano kano katukuba mauli ne katwonoona guruupu yaabwe n'omuko ndyosinga museveni nga yavuddeko oddamu obbalabako eh. will you convince anybody in a new government whether moved eh, nga bulungi democratic oba sirwe osairo eh, god method will this young man museveni's younger brother convince anybody that he did not benefit from his brother's government waliwo gavumenti endala erimuwa if you don't give your relatives kikutegeeza tewali alibawa bwekibanga nze nkola kampuni yange mm. nesiwa mwana wange yange private ate ani alimuwa are you telling me are you be condemning him naye nga buno bwijja kudduka nga bwekyaliyo wa gaddafi nga bwekyaliyo wa boge omubako baali badduse baali batemye nebawalabe saddamu nabagaa nti mukomewo woofiisi erimu abantu bebeyeesiga ofiisi eyo bweoba yagala ekole erina kubeera atakite ku muhonzi kuwafende muhonzi kubanga there cannot be a kingdom you cannot be a prince without a kingdom in many cases kakati kugenda mu angola mm. mu angola do you think nti abantu abakolaboratinganga ne dos santos tebaliyo yebali but the effort is directed to dos santos and his children imagine oba ebintu bina abantu babisoma oba abasajja buddala basoma ti when you look at dos santos twagenda ewa gaddafi gaddafi mwejjukira bulungi ngaali ku mufaliso ayina nalaba gaddafi ngaavuga eggaali nendaba gaddafi ngaatudde ku mufaliso waliwo omuvuka wa setaus oyo katonda yamuwa omukisa naye kati bamugobayo oyo mwana very lucky man yali ali mulumu ye nga yeebase omukazi omuwala bunajja nakonkona namugaa jangu nsituleeko ebintu manye gaddafi yagaana abantu okusoma olungereza nga tayo alusoma nebitabo byolungereza nabyokya this is the, the Museveni yikuwane si ya yeja ina ndi buwaleta schools yugundi tagalaka private is your choice if you can manage go there kakari mwala wajo mulibia naloza ndi ya mulibionu fabalibia bawala batubatu wakari ya koda can he befriend a, eh, a, eh, a eh, black man namuka jangu nsutulireko namusutulireko box batoka mulumu yina afuruma namuka do you want to see what you have helped me to carry naye obviously ngejjudde pisto pisto ngejjudde eh. nagenda saawa munaana kumi nemu eyokumaca hmm. muvuka ne bamukubira esimu would you like to see your neighbor eh, of course who imagined as the man who slept near this man a ugandan journalist was muhammad gaddafi mm -hmm. have come to greet my neighbor nga yasuza okumpi naye ninga tamanya pipi yubajirekako eyo gyebazaala gaddafi ensiti gyewaabwe kati nga tewali ntamula tewali <laughs> sajanagamba when they ask you you enter that plane when they ask you you say libyan security nga waliwo ayinza okukwatako libyan security mm-hmm. there are time iso gaddafi twasanga opa president mukaaga because at that time gaddafi was the leading manerenda munsi hmm. nga tony bule yakatikira wa bungeza mtudde wan as usual waffe waffe gwe yasooka okulaba namulaba ye nagenda yalekawo wa greece owani owani bonna nga bazze kusaba netwebuuza nti naye ebiri ebyo byetuwulira eyo wano bisobola okubeerawo nti ma gaddafi abasala nga bwotunulya structure eh? notunulya structure ya gaddafi gaddafi yajja entebe ogwasooka nendaba enyonyi mukaaga ziri waggulu omukaaga gugudde pulezident nagenda yanirize nga taliimu eh. ekyali entebe awo hmm? amaje ga libya negakwata abaserikale baffe nga babadisaminga mwabakyali mugamu botus <laughs> waliwo ofisa wamaje omunene bwe yalaba humiliation nayingira emotoka ye nadduka gaddafi ngaali egindi mugenda okutegeera mu ethiopia nti agenze naye ngaenyonyi mukaaga weziri naye ngaate ezamututte ate ekibinja kirala mujjukira lweyakima bakabaka wano natwala owebunyolo nowetoolo bakabaka banne babeerewo kabaka wa bakabaka the king nagenda nga bamugjeko sanctions gadafi yagenda mu america nayogera mu un ne time gye bamuwa nagiyisamu emirundi ebiri nga bazungu bamutunulidde bwe bati hmm. gundi malayika ajja abantu kunsi bamuyitani mu busiraamu nga ya amubalira enaku nti ziweddeyo gaddafi n'abagamba nti ne un headquarters tugije e tugije new york tugiteeka e tripoli wewali niya gaddafi yasulanga mu tenti maaso ga un lwaki eh. anoonya limulit anoonya ki un erina omumukuuma ali mu un tali mu america <laughs> gaddafi compensated the rokabi n'omusajja we gwe baali basibye nebamuta nti alina tamino kansa omusajja namulagolwa abangereza banoonyaki abangereza banyonya chifu oiro nani gaddafi nagenda e italy the same time natuuza palamenti ya italy sawa musanvu balinze entuyo ezibasala balinze omugagga seated oloza yali talina communication amanyi gamuwala yeyazza okuwolaki mugagga jja manerenda mutabani we alina timu yasambiranga tani wakatani mm. iyo kundi yagwa waliwo timu yagwa najiri fiati yagwako gadafi najinunula iyo fiati gadafi najinunula kakati gadafi bwamala okwogera mu palamenti ya italy beyatulire sawo musanvu mukati wa musanvu nomunana nagamba tuwalist companies nti muzirindisire nebagaga defi ayagala kukola ki wano mhm. naga muleete ebibiina byamalaaya mubinditi babad blak nebasonga <laughs> gadafi yalagira mm. bamalaaya bonna mukibuga looma babaleete yes bonna ngaayagala bakozesaaki buli omu naatya nebajja nti oba agenda kulondamu gadafi omanyi wotrengi yemuserefu nga libaleeta wabakyala abakumi bebakazi abakyaba ki wedefered with other people abawalavu kati gadafi kye nagamba obwamalaya mumanyi nti kibi nti tetuyina sente muyingire obusiraamu mm-hmm. buli malaya ali wano muwadde edola bisatu nakakaaya kenzira wano nga musiramuse era babuuza babuza abatuwaze did you leave any prostitute behind nti no that was gaddafi kiki naye olutalo lwatwala gaddafi lwalirwa wiiki mukaaga <laughs> bagamba nofulayi zone nofulayi zone nga gaddafi takirumwa kubangabaali bakimuganyeko nga tatwala bantu makka ngaogenda eribbye tripoli tuyita tunisia hmm. teyakirabawo naye hmm. abasajja kasa omanyi mwetumanyi propaganda terminology eki mm. regime change no fly zone abantu kaffe tebabitegeera mm. bwetukuga nti wano tujja kufumba mmere kitegeeza nesefuliya tuzitwala nesowaani gadafi teyakitegeera nti the must target the airport ate enyonyi gwewo tewajja kubeera enyonyi ebuuka no yeti yakitegerera south africa yali ku security council teyategeera explanation eya new fly zone africans many africans did not hey, mbadde nkimayoki bamanvira ku embasi iye mbadde nya agolwaki ah, wazze lwaki okwana omukazi nagana mbu obadde namubi obubi obulabe abakukkiriza omubi tewali mulidde <laughs> gaddafi bamukubira ewiiki mukaaga gwokka abaana bamuzannya abaana e, e, bengazi bajjawa bajja bajja ku police station hmm. ne banyagako emundu ssatu kakati gadafi olwokuba yali amanyi nti kabalaga omulundi gumakiveri akugamba okuba tiyagaasi mukuba omulundi gumu ojjayo natta atta ne batule badduke <laughs> ogwa nonga wagambye noyogera mu mawulire nogamba red paper nekuba hmm. nti balese tiyagasa dda batulemu kalulu olabayo omusajja nomuntubalabayo <laughs> omusajjaasabamu omuwunyirizako bwe batule nga nf <laughs> teri musajja fuluma wuwe taliyo ebajja gadafi yasimbula tanka makumi aga abaana ababbya emundu bali basatu ate sankozi sikwekugamba this man wants to kill his own people nazikuba zonna kubanga Gaddafi mutabani we yayogera ebyamu sankozi yali bajjamu gana okwesimbawo abazungu tebakiriza kufuna sente financing yali azijewa omwana naga nti gwe sankozi gwe nalaba ewaffe ngaekimye sente ekiro oyo omwana yetwale kitaawe kubanga tetegeera weiti ya bigambo bye byeyayogera hmm. nti era sankozi lakati bamuvunaana That's why I'm telling you nti ebintu bya uganda ebyo byetaaga bwongo that's why they fear me mirundi tosobola muteka no muntu wa unuga nzene bo baleta 10 bakuba nemba malawo eh why nti ebintu byamwe ebisinga obungi bialogi nti ebyaka fero kati bijulide mu 7 omanyiche babikola <laughs> nti group eri mu state house ebagamba mwebimbiteke mu president musemezi ya itefa family age we said do you need to exhume somebody okebera oba omwana wobasiwuwe mu famire omwe talinamu ava wat if bali abookya abayindi abookya dna tekyakola abaana bakaffeero bwe baali bakayanira enyumba eri ku ntebe rod hmm. abaana abaali bakayana ntemutunda bwe babatwala mu dna eh, yafulumyaki nti abakayana bonna bakyamu eyo nayo ngontwala mudini nochiwala mwetiko bweti chino ndi ndi nomwana atali wange mbayina ne mudamiri yange mulimu abana ndi abali kupita bibiye bweru bali mbaka abasajja ndi simulabirira mwami kwanzite vayo ngulabirira kutere vewo ndi ndi nachiwala ne, ne mwiti kila mu office ne, ne mwiti kane muuba ndieni eya mwinfu abana bakafe okumanya musebuli kintu kyonna a ko mutabani wa kakka bamuvunana nti yatta omwondo naye abebutabika bali bagenye nti mulalu omulamuzi aga nti omulalu nategeka ne banne batte eryo ddala lyannabakika tebutabika yafa hmm. because once you use nga bano bwe beyambisiza abasantisi ba museveni bagale akedi bagale amakanisa kuba bagatya eyo yafudde kati the president must overhaul the whole system i should not stop at eh, oh, oh, having an audit no ne phase 2 kwakati abantu bobe nyini bagamba it is true njagalo bobulira covid 19 it was an accidental benefit from europe and gundi eh, eh, eh, eh europe and america olwokuba akawuka kaabakwata nekakwata abantu abaamaanyi twafuna information ekoleddwa abakugu naffe netugabanako mm. ekyo mukitegedde mm. nti if it was an african problem yali tuse natumalawo kubanga bali ebola ina publicity ringe ya, ya, ya covid 19 uh -uh. because covid 19 yafuna ba mirundi benyini nti mugenti queen yakalina gwolo was and he, he the most protected ebya lugunda byali byabulimba lugunda yakebera mu mmere mu store y'emmere ng'abaana bagibba munakola kusinga <laughs> yeyogwa bukuka wantazi ebyo tebibeerangayo miso sources ebyo tebibeerangayo lugunda yakebera mu mmere nga teriimu ngaabaana bagibye nakola pusinga mm. tebibeerangayo ebyakubiri <laughs> kakati ekyakubiri netusanga museveni ngaabantu bamukiririzaamu mm. olwatwakaliko diye kusiriimu kuki kuki kuki the president is trusted kati as we are not getting bombardment from ewero packaged information package from europe and america abantu balirakisinze which means the publicity was not originating from here but their interest was to make sure and busigalawo to contemplate taking patients to nambole it means you are talking in terms of mass if president of day kuba should be kuba, kuba exposing to in our word nabagamba luli nti why the why bad black was useful to them instead of ensuring implementing M7 directive that the truck drivers must be in deserted areas, designated areas where prostitutes could not go and interact with them. The Ministry of Health, the strategist, deliberately acquired the services of Bad Black. To, as a deception to tell you something is being done. Mm. But bad black cannot work. Why? Bad black cannot work. Why? Because if the trucker drivers are kept under tight and key and their designated area is a no-go area for prostitutes, then even if you don't tell the prostitutes because the prostitutes will not have it. Simple matter. Singa ngena. Mwini mwini mwini mwini simple. Singa umana wabadaka wabanga mtu. Wami yake esatu. Mwini. Hmm. Na umu jamu katanda. ogenda okumusitula nga omusulo guli pya nakabina hmm. ogenda okukebera nesigundi nga mulimu kondomu enkozeseeko kitegeeza nti omwana we yazikozesa ku maama we hmm. oba mulimu esajja eriyingirakati <laughs> eh, okuba mwana we ah. it tells you nti waliwo si mwana ono waliwo azeeyambisa kumaama amwe eh. mass communicator I can only think about uh, bad black and bad black nga nga bokolisa bad black chovola nti abavuka babalemye bubiweni wabakubira abavuka babalemedde waliwomu buli muntu yenna nkubira semu ngamba mirundi toliweka tuine kizibu kya abaana abo why bigirimana yali ategekedde abaana president bwe yajja abavuka yaba identifying irawo bigirimana najja akola ebintu bibiri bigirimana n'abakolera structure nakiwala nagizanyiramu nakiwala nakiwala bweyewuuba nakiwala bweyewuuba tamanyi kiriko i doubt whether those people are not agents of the naye lubba bikola lwa busiru nga tebevaliwetinga kakati today ku bavubuka kyekimu nekya bad black ti bad black appeals ku bamalaya abakirasi ye era bad black bwomuma sente ngaakugamba ŋenda kwogera abali mu gavumenti abanyendako nenga jebali ate batiraki abatiraki ah. <laughs> nenga jebali abatiraki anti common sense faza jati agambe nti kondomu za wano nyimpi yali atakiza kubera na bakazi anti kasola bafaza muzibye muzibye wale wale bakula no sirika omukazi omufumbo bamukulira mu muloji takubanduru hey. Eh. afa kishiri kubanga mujja kujjamu abantu malaya kube mpimisa natu kugwalabe omanyama teka gwobwenzi kubanga yeta ina chafi olaba yaba yingiranga bayomba muloji eh ateba e, mpizi bakukufuruma mpa sente za <laughs> kwa malaya yeta ina chatia eh yeta ina chafi malaya bad black mm. cannot design a program that appeals to the prostitutes the ordinary prostitutes their interests are different oli malaya anoonya lukumirwe era yeewunya n'okwewunya nti banne yoyo baamunaazaaki ayina aboogera oluzungu waliyo malaya ng'omuzungu amuyita kyovola nti era okufuna abo ye baafuna you must be frequent places mwe babeera hmm. okimanyi ekyo hmm. kakati n'abavubuka bwe bali we bakubidde museveni abavubuka nti one pulezidenti akwata abavubuka ne bakiikira abavubuka bannaabwe mu palamenti mm. these bavubuka in parliament have no common interest apart from age nabaiso omweso nabali kuludo era abo tibabamanyi those ones can only go to Makerere University institutions of higher learning hababali mu parliament ya mm. they don't relate at all with these ones ekitegeza ati every level olina okubeerawo n'ayogera balinebawulira nga bwe nkugamba tiamwe dangerous man why mm. tuina betuita grassroot politicians ayogera ku kyalo ensi neewulira not necessarily nti omutwala ku university thats why mu palamenti tebogera palamenti tebogera why eno bwayogera mu bantu nabaga nti bwemuba mwagala ogoba abesimbyewo mu kalulu mubagambe nti buli secondary school abaana ba secondary school bakuŋŋaane nga tugenda kulonda munaku nga nnya mubawe topic boogere oluzungu olaba abadduka eh? olaba abadduka batema badduka budduzi if you cannot speak umenye gukogera mu parliament tubesho kanepa ku intimidating basere ko nebogera bakatuntu nebogera bani nebo ngakutula tujibo tojja kusituka kutaka kakati ekitabo kyenali sosho kutambula nacho ye hansard hansard kye kitabo ekitekebwa muki kati bana abasajja olwali bagenze mu kakiiko kabya kulonda ne basangayo nga nze nga nze chairman nvuma abo kamala hey. nzoka nimbaga nti musome constitution ya uganda yagamba ki konstitusioni ya uganda ekugamba ti oba waliwo ekyoba enkuba etonye oba tetonye akalu kabeerayo pulezidenti bwekamulema okutegeka ndi ngaakwasa sipiika ate sipiika teyawuwa budde bwinamu ekyokubiri bwogamba nti abaana tebajja kudda ku ssomero kuba tolina sukulu fiisi oba tolina ajumenti what makes the difference between us and, and malawi what makes the difference between us and tanzania which is voting in october what's the difference between us and the uh, people of burundi kati kati nze mbabuliridde wano musibe sente hmm. tujja kuba enkuŋŋaana eh? bino byonna bye bakola abaopposition bawagirwa ba mafiya eri mu gavumenti hey. Eh. mafiya ejakuba mu seven tesobola kukkiriza nkuŋŋaana butabaayo omusajja mu myaka etaano lwakola sente ezakalulu poliisi tebagiwa sente amajere bagawa sente this is when money comes nti musomesa yinza okugalira zino zonna bagenda mukola ekintu bwekiti abo bajja bawa sente nga bolaba ababodaboda hmm. ababodaboda i have a meeting nga bateesa banenya munaabwe tewalikoze ekyo nabaga banee ndi mwavu nnyo ababodaboda tuli baavu nnyo museveni atusibye nga enanga enanga enanga sayidi directo tamanyi nakumanya you don't know me i don't mind about the voices obagani obagani but the gist of discussion mugirinde ku gundi yange nga batudde mu meeting banenya munnabo wakoze bubi okuba amayinja wakoze bubi okuba emmotoka za gavumentiaganye pulezidenti aganye twali amabanja amayitirivu enyumba yange bagitwala somebody was explaining bodaboda bazitubyeko bodaboda abaana bajja kusaba sente endala we had to stage meeting you regret the voices kasoko omumanyi hmm. omubuuze hmm. kasoko yavudde wange nga atidde anti namuteereddeko akatambi nga batudde balamuza patisi z'abantu humani party hmm. omutima gwa sente meka ngaomukyaleppaka <laughs> lwakusatu